Gdzie się ta kamera przeszła. Ale ty nagrywasz czy chcesz jechać? Nie, wiesz co, ona nagrywa 10 sekund sferyczny film. A, nie, Wiesz, myślałem, że wtedy chcesz nagrywać i Nie, jak chamy. pchamy, nie, nie, nie. To chcę tylko nagrać co jest.